はい、始まりました。フォルテのモーニングルーティン。いや、意外とナイトルーティンが好評だったので、Hey, good morning! やっちゃいました。おはようございまっちゃ。コンクール、コンクール、本番、本番。まあね、絶対しないんですけどね、コンクールの日に。今日はなんかちょっとモーニングルーティンを取れてるので、調子乗ってね、筋トレをしちゃってます。はい。まさかの、はい、こっちのアングルからもフォルテをどうぞ。そして見てくれるよ。 はい、見てくれました、フォルテが。はい、キラキラした眼差しで、はい、純粋な少年のようですね。はい、続いて、フォルテアニマル動物園へようこそ。はい、なんか朝はだいたいこのようにミニと麦と遊んでます。1週間に1回ぐらい。この振り方が臭かったんです。この子たちあんまり風呂入らないんでね。 動物って自分のことを臭くないかなって時々思うんですけどねまあでも自分の体質って人間もわからないですからね臭っ、うん、やっぱお前ら臭いわ最悪バイバイなんでこんな尻尾ねえにゃこれがフォルテの可愛がり方です犬ってね結構うるさいですよねもうちょっと静かになってほしいんですけど、ね、お座りできたおできるようになったんですよ これマジで革命ですよねそう僕が今練習してるのは革命ショパンの革命あもうこの話は置いといてはいワン言わないんですよなかなか頭が良くなったでしょちょっとね AI を搭載してみました嘘ですはいまた見たそして続いてコーヒーで目覚まし飲んだ直飲み、まあ、この量だからできるこの荒技素敵やんそして苦い はい。今から何をするかと言いますと、フルーツを切っていきたいなと思います。いつもの朝は絶対にこんなことしないんですが、ちょっと今日はね、海外にね、憧れてね、フルーツを切って、自分で食べ切って食べていくんですけど、食べ方もうちょっと違う方法があったでしょう。ねえ、フォルテ君。何をしてるんだ、あんた。食べ方。川の端まで吸うな。 食べ方ですよはいまたオレンジを切ってその切り方危ないんですけど、はい、もはやランボーですねこれは、はい、プレデター2とか出てきそうですねまあ、弱小ですぐ死ぬんですけどねその話は置いといてはい次また何やるこっち見て食べ方野生児じゃないですかこれはゴリラこれはモンキーでしたねはい、まあ、こんな風にたくさんオレンジを食べて ウキウキしててテンションが上がったところに鶏むねサラダをウキウキ食べますはい美味しそうですね鶏むねサラダうまっちょそしてコーヒーうまっちょ次は何をするのでしょうかはいはいワンちゃんがワンワン泣いちゃいました俺も泣いちゃいますワンオー はい、食後の歯磨き、朝一の歯チェック、そして、はい、ゴシゴシゴシゴシ、歯磨き上手かなはい、ゴシゴシゴシ、俺の体、背中もゴシゴシ、前もゴシゴシ、首もゴシゴシ、そして歯ブラシ、ゴシゴシ、ゴシゴシ。まあね、これ一発撮りなんでね、思いついたこと喋ってるんですけどね。まあ本番前やけん、特に念入りに、ピッカピッカの、お箸。じゃあお箸やね。 間違えた <laughs> これはもうこのままいこうや <laughs> みんなこれもカットせんけおおおおなんかいいこと思いついたなと思ったんですけど飛んじゃいましたねはいこれはね一応ね撮影してるのはまあもう昼を回ってますねもうねモーニングルーティンって言ったんですけどねちょっと結構適当なんでね僕はねはいはいペッ はい、そして追い磨き。これもあのね、靴磨きをするような感じでこすってあげると歯もピカピカになるんじゃないかなと思います。でね、僕ね、ちょっとね、あの歯を白くしたくてね、しまいには重曹を使おうかなと思ってました、一時期。あと漂白剤を使って歯磨きしたいなとか思ってました。でもさすがにね、混ぜるな機械なんで、ね、ポルテとアルカリ性は。え <laughs> はい、続いて、ロレッタのジェル。このジェル意外といいんですよ。ポルテの髪にな柔軟してね。 はい、これから今何やるのかはい、ペタペタして、はい、よいしょ。今日も決まっていくぜ。あ、素敵やん。あ、素敵やん、素敵やん、素敵やん、素敵やん、素敵やん素敵やん、素敵やん、素敵やん、素敵やん、素敵やん、素敵やん、素敵やん。はい、髪の毛チェック。髪の毛チェック。顔もチェック。やっぱね、本番の日なんでね、ナルシスト系で行かないとね、テンション上がらないんでね。あ、フォルテ、どうだい今日の顔。うん、素敵やん。言ってますがな。 はい、続いて、寝癖後ろこれ治ってないですね。このまま本当に出るのでしょうか。はあ、して頑張ってますね。はい。僕の後ろ姿ってこんな感じだったんですね。いつも見たことなかったんでね。すごく前はかっこつけてるんですけどね、後ろが晴れてますね。まあ、こういうのをギャップ萌えって世の中では言うんですよね。はい。違いました。 違いましたよね。ちょっと先に言っとくわ。ごめん。あ、こっち見て確認。そして鏡の確認。はい、もうアリス、インダーワールド。フォルテ、インザーワールド。素敵やん。もう何言ってるかわからないんでね。はい。いやーねところで、最近暑いっすね、ちメちメして。おかしいぞ。だからもうフォルテは最近もう下半身はね、パンツ一丁ですね。そして、オイワックス。 オイジェル。はい、また行くと。ペタリン、ペタリン、ペタリンチョ。ペタリンチョ。ペタリンチョ。ペタリンチョ。いやー、こんなね、こんな時間まで見てるあなた。もうこれフォルテのファンですね。コメントといいね、よろしく頼むわ。うん。もうここまで見たんやったら、最後まで見んといけんよな。うん。これもう義務。日本最大の義務の一つの一つ。あれ日本三三大義務 の一つそうまあ納税とかいろいろあるけどねもうこれあのフォルテの動画を最後まで見るっていうそれも一つの一つですねまあ一つが多かったねもう1たす1を足したらもう多分今の今の一つをずっと足したら多分6ぐらいになってるよねはい続いて何をするかと思ったらまた鏡チェックして今日も大丈夫とよしこのぐらいテンション上げていかないとねさすがにコンクールなんでものすごくメンタルがねもう浮き沈み激しいんでね そしてフォルテのお着替えタイム、うん、おっとこれを着るとちょっとね着膨れしちゃうんですけどねやっぱりねシャツって意外と着膨れするんですよピタッとなるからね最近ねちょっとねあの休みの日何して遊んだらいいかわからなかったからね日焼けサロンに行き過ぎたらねちょっと黒くなりすぎたんですよはいまあでもシャツと白シャツが白で顔が黒いと結構ねいいですねで鍵盤も黒いんでね まあ、ちょうどいい感じでね色素が色素というかま色合いができるんじゃないですかね、はい、本番前に練習と思ったら朝だから指が動かなかった何をしたらいいかわからないはいいつもやったりとかやらなかったりとかする適当な指の練習 動くかな動くかな動き出したー指が動かこれはもうコンクール落ちましたわコンクール落ちたあまあやっぱねコンクールの本番の日は逆算してもっと早く起きればいいんですよねもうこれはもうね最悪のパターンですよねでもこういう時こそ意外と弾けたりするの。 な大好きハノン教これやった方がいいですよ、まあ、理由は明確指が動くようになるというか指の動きを分かるようになるからねでそしてまた携帯の LINE のみんなのコメントチェックタイム今日はどんなアンチが来てるかなおこれこれ待ってたよみたいな感じのアンチを見ながらね、まあ、返信したい気持ちを抑えつつ練習に戻ろうかなと思ってますそして自分の演奏を振り返ってテンションを爆上げしてビートに乗ってきて ボイス爆発音をブンツツブンツツやっちゃったよはいなんか変なこと何をやってるんでしょうねこれは一人で無音でそして出発前に自己暗示俺はいけるといける俺ならいける俺ならいける俺ならいける俺ならいける山田だっていけるコンクールやしなめんどくせえけど今日コンクールやしなめんどくせえけど 俺が出んと優勝者がおるんくなるとか言ってますね俺ならいけるいけるいけるコンクールまではいける受かるかどうかは知らんでも車とか電車があればタクシーがあればコンクール会場まではいけるそう言ってます <laughs> なんかまだ言ってますね出発さすがにねやっぱりねあの4万人ともなってくると顔がバレちゃうんでね 顔隠して行こうと思ったら出していくまあ、今日はこんな感じのねちょっとねモーニングルーティンで実況しながら適当にやったんだけどここまで見てくれた方はありがとうございまっちょ必ずコメントいいねお願いしまっちょ